el îți pregătește, el, lui rămâne, primar îi rămâne multă mâncare, el îți pregătește cu, cu rezervă. Cu zapas. E cu rezervă. Ah, e un pedagog.